Thank you. Геновой.

Yeah. Thank you. afroatele în nevoie. Nu vor primi semne din ceruri, ci îndemnul la schimbarea inimii din una de piatră, mesaj care însoțește întreg, întreg textul Sfintei Scripturi. Iubiți credincioși, vestea cea bună a Evangheliei de astăzi Uh, uh.